José Gil foi o pai do cinema galego. Era un visionario, un pioneiro, un home que tiña un soño e sempre traballou por el. O asento vai a topar en 30 concellos da provincia de Pontevedra. Voltaremos a traelo a vida, pois recordando todo aquilo que nos legou, todo aquilo que forma parte do que nos somos, do que é o noso cinema. O cinema cambiou tanto o mundo que formas de comportamento e culturas propias, singulares e colectivas, se reflexan do que vemos nas pantallas. É a primeira vez que se fai un recoñecemento así, tan, tan agarimoso tan potente como que vamos a facer durante, ao longo deste ano. Non? É desas veces que a memoria llegan a batalla aos que cemento. Música Creo moito na memoria, creo que un país, unha cidade, unha provincia, unha sociedade é digna se, entre outras cousas, tamén recoñece o valor das persoas que nos precederon e que fixeron algo grande. A provincia de Pontevedra é un plato de cine. A Diputación sabe. Temos un José Gil que nos une á orixen do cinema